الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ومركة ومر برنامج برنامجكيني سيكو غابن صاحبنا قيمها يقدرين تنغمدونو qaybtii saddexaad ee sheekadii la magac baxday arooskii kala guuray eediis ma dhammaan ayaa waxaa inoo joogtay soo qubayso wada soo mhm. qubayso sheedaan iskanaad waatan qaybtii afaraad ee sheekada oo aan halkaasi ka sii wadno Thank <laughs> you. jaamacadaa aaba an jaamacad ma aadi karo waa xanuunsana abukaad anaa sheekaysan doona anaa oo kala keena mala sheekaysa haye baariyo baariyo jana galaa ku hadlaaye bal adiga iyo jana gal waxaad isku heysatay xitaa waan ogaanahay adiga waxa ku haya xitaa hadda la heysatay waan leeyahay anaga waxa waan aan fiicinahay jirida ku heysaan ogaa leeyahay waan farxi lahay waa kaa dhici karto maagi baqa kawilkiisa iga baqa ilaankii ma igtay ma iga baqahay ma iga badan karto taas ma dhici karto wuxuu iga qarsanaa qof karta bulshada qof ka bulshada wuxuu iga qarsado hadda marka anaa la sheekaysan doona anaa arkaa haabo waxaa jiro noo sheeg taariibirta maya haabo hay maxaa jiro barwe waxaan u sheegaa waana cabsanayaa micnaha aabo wuxuu dhihi doono wuxuu dhihi doono maaqaan jecel waxaas maaqaan kole waa la aroorsiiya aduun gabarkan maadhow saas waa anaa doonaya taas balanaa ka qaadaday anaa anaa doonaya haddii aabo aabo haa waa islaan loo siinay maxaa joogta ma sheeg runta ka hadal adig aabo horta ana cudur oo la xanuunsanahay malaari ma ee sotiigo kuma haayo lug mala iga haayo igama haayo waa fiican marka aabo ani jecelahay eh, haayo jecel gabaraa jeclaaday gabadha gabar cidda oo dariskeena xaafada oo dhankaas naga xigtay waa degan marka gabadhiyaa jeclaaday gabadhmaya gabadh jecelkawaa adaarso ugu daadisay waa igu daadisa xuna iyo gashay marka waxaa waaye gabadha jaceylkeeda alla ila daranahay oo hadalla qalbigay jab ku ridaaya igu soo tiri anna waxaa waaye kama maarma aadaan u jeclahaa gobol haddii ku jeceshahay iyo haddii isu jeclaynba annaga inta taaggeena iyo tabarteena waxaan isku dayaynaa inaan xitaa waalidkeena u tagno ayadan ka raalliin xitaa ayadan oo raalli keena xitaa inaan waalidka u tagno oo aan gabasha la galno oo aan u sheegno xaaladda ku haysto sida sida ku jirtaa waxay ku sugan tahay inaan kaga warrano kadibna aan u bandhigno in gabadhaas لغدر ويل كينا على ويل كينا مدي فندونا ما نحسن دونا أنا آه، هذا قالوا شيء هيا أبو أنا هذا قبل ناس هلو حتى هذا الولد ساعة كهلو أنا وحواء دوني يدوا يعني هذا jaamacadeeda aada habeena wax barashada meeshay ka wadanaa horaa ka booda waxa sariirta igu soo aruuriya waxa waa hadal niyad jabkaas waay laakiin hadal wanaagsan hadaa ka helo waxa waa ani waa ka booda ayo janangalo janangalo anagan ugu tahay aniga iyo baariyo fasax arrintaas arrintaas ciddiiska soo maaha waa naqaanaa xataa oday xaajaas naqaanaa oo odayga dhala gabadha saans leeyahay annaga gogosha la geyno annaga la fadhiisanayno annaga wax walba u sheegayno dadkana laba mar is caawiyaan marka aroos marka aroosdi markaa jiran tahay marka qofka bukaan uu sariir saaran yahay hadii u caawitaankaada walaalkaa maaha ehelina kumaaha marka maanta hadday nagu caawi waayaan gowrow inayna siiyaan ama ay runta u sheegaan oo adiga waxba qaban weyso annaga waxaan ka tisaynaa bilna waa noo soo baahan doonaa marka wax walba oo jira waan u sheegi doonaa faataxadana noo soo mar ilaahayna dhanka qoron oo gabadhaas weliba si aan kala kulano waxaa laga yaabaa xitaa in ayadu dhalinyaro tahay oo ay xitaa ku jeceshahay laakiin shaydaan uu jiro saddexeey uu jiro saddexeedaas oo kale xigeli karo marka anaga u jireen insha allah ani gabadhaasaan rabaa ma hansan doono taariyo nabad Thank you. waa waxaan la sugaayay in maalin maalmaha ka mid ah ay hor timaado nafsiga iyo kasheyna ay ka timaado adiga sidee aad ula dhaqmi lahayd qofka noocaasa aniga kama arsan lahayn waan iska cafin lahaa walaal qofkaasi waa aniga isoo fiiri kor isoo fiiri walaal yaa maxaad leedahay qofkaasi aad sheegayso weliba adiga gorobta kaa galay waa aniga maya abuur aan kuugu soo fiiriyo mahayo adiga miyaa qofkaasi laakiin adiga miyaad iqiyaanaysaa soo imaada dhihin qofka noocaasa haddii hoos yimaado waan caawinayaa maya xanuun ayaan dareemayaa adiga miyaa qofkaasi adiga miya had io hor taagan may maya maya awoodaan kugu fiiriyo ma hayo ma ku fiirin karo may maya kuma eegi karo iska bax iska bax waan ku baryayaa allah wiilkan wuu soo siinayaa weliba ana wuxuu leeyahay kuma soo eegi karo aniga maxaa dhibkaana u geystay aniga ayaan dhibka galay ima fahmaysid miya maya maya haddii aad iga naxayso waa ku baryayaa aniga awood aan kuugu eego ma lahan waan ku baryayaa aniga utuuliyaan kugu noqday mise waan kaa naxiy ii sheeg igama aadan mihin u tilmaamada lagu noqon maalinkaan ku bartay ee aadna aad u dayrisay ilaa iyo waqti xaadirka nolosheedu waxyaabo badan ayaa iska bedelay markaan ku baraya haddii aad rabto mar kale inaad ihagardaamayso kaama yeelayo orod iga tag iga tag orod maya maya taa ma dhaceyso sidaad u hadlaysaa anigoo gardaamo kuuma qooro horaal runtii qalbigayga anigad ku tag wax xil walba aad ayaan kuu jeclahay waxaan ku jawaabaa jawaab ayaa u qalabta inaan siiyo jaro waa nafoos weeraarsana maxaa iskula lahadlaysaa aniga miyaana ku qancin iishee qancin waxa ka horreysay nafsiga aad iga gashay adiga wax weliba way dhacaan aniga qalad ayaa heshada kaa galay maantuu diyaar waxaanu ahay in wax waliba aan kula darab qabto teeda kala mid ogow aniga markii aan kulanay waxaan ku malaynaya ciyaalka xaafadda runtii aqoon sidaas u buran kuma aan lahayn taas ayaa soobtay anigu si xaligan kuula dhaqmo runtii waxaana tahay ruux sharaf iyo heybad ku leh magaalada runtii quruxdaadu aan dareemay taas ayaa maanta aniga kuugu yimid waa waxaan aad ugu faraxsanahay mar haddii aad soo dhawaato micnaha aniga aan leeyahay ee magaaladan sumcadda iyo sharaftaan ku dhex leeyahay haddii aaba soo dhawaateen kama xumin aniga hadda waqti xaadirkan wax go-aan ma qaadan karo waan ku baryayaa waan ku cafiyey godobtii khaladaadka adiga gashay waan kaa cafiyey waan ku baryayaa ardayga waad mahadsan tahay mar aniga haddii aad i cafisay laakiin waqtigeenkaa sugaayaan ibalami aniga hoo adreskaada igu qor halkan aniga ayaa ku soo okay waa mahadsan tahay Thank you. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii afaraad ee sheekadii la magac baxday arooskii kala guuray eediis ma dhammaanhal abuurka sheekadan waa qoraa maxamed deeq bare xaaji cumar fiyoore isku duburidkii alustaad aadan maal cabdulaahi aadaamo habeentii hagaagsaneed ee almuhandas liibaan cabdicali intaa aanu ku kulmayno qeybaha kale sheekada waa baadi isku duuban idinku dhaafaysa sidaas iyagu Thank you.